Mas takot tayo na maging tayo Mas nais pang gayahin ibang pagkatao Wala tingin ng tao sa'yo Yung definition ng maganda sa kanila Straight yung buhok, maputi Yung pagka-portrait nila sa amin bilang terorista mga masamang taon, mga uh, pumapatay. Na paglawabas na may tato, masama na, ganun. Tulad sa amin, yung mga LGBT yung ganun, may mga ekselang pangungutya sa amin, yung mga ganun. Pagka mapayat ka, sasabihin agad sa'yo, adi, uh, hindi, hindi inaalagaan yung sarili, uh, kumbaga pabaya, wala, hindi, walang ginawa, hindi nakain. tayo na laging gumagaya Sa pagkatao ng iba ay umaasa Gusto lang natin ay laging sabay sa puso Handa mo kalimutan ang sarili pagkatao Pero dapat huwag ganun Dapat ay ganun huwag mong sanayin ang sarili Sa gawain na ganun kasi hindi naman tayo pare-pareho May kanya-kanya tayo na disenyo porket may tato or madumi sa katawan, hindi, hindi ba siya ng balat sa puso at sa Ang Panindigan kung ano talaga tayo, magpakatotoo tayo para sa huli, makuha rin natin at maging tayo. Hindi dapat yun yung magdidikta sa sarili ko kung ano ako at hindi dapat din ako bumabasa. Ayaw baguhin yung kulay ko, siyempre Pilipino, ganito na yung natural na kulay. Hindi kami mag-a-adjust sa kung anong nakikita o napapanood natin sa pelikula. Hirap kasi sa atin ay lagi lang bumabase Kung gayahin mo sila, akala mo ay ibang klase Huwag mabulag ang mata, ang mata'y huwag isarado Huwag sanang kalimutan ng iyong pagkatao Sarili huwag sanayin, dapat natin tanggapin Taglay na kagandahan, may iyong dapat ang May sarili kang istorya, huwag tumasi sa iba Huwag gayahin ng iba para lang bumilib sila